ろこの野郎やめろって言ってんじろうなうんうんうわまたスコールだ最近多いよねほら今度やったらシャー言うぞ me lot better now. Mm, así que このお帽子どうかしらどう似合ってるどう似合ってるどう似合ってるかわいい